من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على من قرأ القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيبنا وشفينا وعزيمنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله المطهرين وصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين بعد جماعة السلام عليكم to muna wa Allah madaukakin sarki godiya wanda ya maido mu wannan guri mai albarka inda muke ci gaba da karatun littafin mai albarka sunan diyarki za mu tashi babu ma akarama Allah ta'ala nabiyahu ba'da mauti baban zai bane magana dangane da wafati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma abin da ya samu na karama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa alheri kaurarsa alkhairi dan ya ce hayati khairu lakum wa Kairu khairu lakum manzo ce rayuwa ta alkhairi ce sannan kuma kaura ta ma alkhairi ce alkhairi saboda haka manzo iya ban ƙasa, akwai alkhairi akwai albarka a tare da shi ha kuma kai ya kaura hallo dai albarkar tana na, faralar dai tana na, saboda haka mala ya kulle ne. wanda zai mana nuni a bisa karama matsayi mujiza ta manzo Allah akan dukkan sauran halitta sallallahu alaihi wasallam annabi inda za a baka tsawon rai kai shekara miliyan ka zamna a tsawon shekarar nan miliyan guda ya zamanto kawai abin da kake zantarwa farala ta manzo Allah wallahi sai ranar mutuwa ka ka ji wata farala ko ka zanta ba za su gane ba saboda ubangiji allah madaukakin sarki ya ba shi farala yadda fiye da yadda zai kake tsammani je ka kare bincikenka ka kare karatunka wallahi sai ka mutu ba gaba wata farala ta musu allah sallallahu alaihi wasallam wani bawan allah ya zuwa shiga jirin musulunci kafiri ne ya zo shiga jirin musulunci da ya shiga addinin musulunci to mutum ne marubuci ya iya rubutu ƙwararre ne a bisa rubutu to sai ya zama to ya dawa manzan Allah rubutu idan wahayi ya sauka kuma sai ya dawa sai ya rinta sai ya wuta daga addinin musulunci gaba ɗaya ma to wannan bawan Allah da ya rasu sai aka ji aka binne shi saboda sage da cin mutunci da yawan manzan Allah da ya rasu da aka binne shi sai kasa ta ce ani ka dauna ba ciki kasa ya ta kado shi waje sai kafirai abokan shi suka ce ah, suka ce ai wannan ba aikin kuwa bane aikin muhammadu ne kawai da abokan shi su ne suka zo suka tono gawar suka fito ta waje sai suka je suka teba wani wuri suka sake gina ya yi zirbi suka sake binne wannan mutumin nasu ƙasa ta ce kai ba ka saba ka zauna cikina na wallahi ka ci mutuncin manzo Allah ka zo ka zauna ciki na ni ma ban na bukatar ka kasa sai ta karo shi waje waɗannan kafirai suna zagaya zagayawa Allah sai suka ce suka ce kiyayyar ah, ta Muhammadu hata kai haka mu yi kina tsawon mutum uku gaban ƙasa mu binne shi amma dan kiyayyar Allah zai dawo sake huto shi suka ce to bari ga yadda za suka ce za mu yi gida wanda zai kai misalin metir arba'in gaba ƙasa suka yi kaba wata rijiya doguwa suka tattara gawar abokinsu bishirki suka je suka binne ƙasa ta ce kan kaɗan ka zauna cikina ƙasa ta sace karo shi suka ce kai suka ce to wannan abin ya eh, ba aikin mutum bane saboda kwana nawa muka yi wajen kwana da kwanuka muna gina nan ba dare ba rana sannan muka zo muka binne shi wannan gurin bi wani mutum bai saba ya zo ya kwankwale ya fito shi suka ce wannan mutum akwai baiwa tare da shi